Maize, sviests, piens, sīrs, minerālūdens, makaroni, gaļa, desa. Tējas desa, doktora desa, valmieras desa. Valmieras. Ie. Um, ie. Valmieras desa. Jā. Kādu desu Olma ēda? Ar sieru. Lūdzu, ko var piedāvāt? Jums siera desa svaiga? Nezinu. Es tikai otro nedēļu te strādāju. Klāt esam. Kā tev patīk? Klusa iela normāls miskastis. Kurā stāvā viņi dzīvo? Trešajā redz tās pultas logā. Divi logi iznāk uz ielas pusi, otra divas sētu. Mhm. Mm un Omai ir liels dzīvoklis. Trīs istabas un virtuvi. Nāc nu, īrniek apskatīs. Lūdzu, neslēg durvis, mēbeļu transports. Ha, atkal kāds maina dzīvokli. Tā ir. Zivs meklē dziļākas ūdeņas, cilvēks, kur lētāks dzīvokļi. Lifts nestrādā. Augstajā kāpā. Es varu palīdzēt. Paldies, mums tepat uz trešo stāvu. Pagaidiet, es izņemšu pastu. ciemiņi nāk. Kas tas par joku? Varbūt nav īsta atslēga. būs lielas, 8 kvadrātmetri. Pats redzi. Te ir lielā istaba. Mm -hmm. Un tur Roma guļ. <gasps> Ah! Uzmini, cik krēslam gadu. 50. Apaļš simts. Milzu naudu maksā šodien. Jā. Tā. Un tur būs tava istaba. No divām uzmanies. Kāpēc? tagad zinās, sēsties var tikai tajā pusē. Skaidrs. Saula no rīta spilvena silda. Kā tu to zini? Es? Kā tā ir austrumu puse? Saula lec austrumos, vai ne? Mhm. Tev te patīk? Jā, patīk. Ejam dzertēju. Tur ir tolete. Te vannas istaba. Mhm. Es nomazgāšu rokas. Lūdzu. Ziepes. Tas ir īrnieku dvielis. Paldies. Uz veselību! Lūdzu. Kas tas ir? Aspirīns. Pret saukstēšanos. Ā, paldies. Ko tu dari? Tu nezini? Nē. Tā ir jaunāka metode. Preties nav? Tu tiešām nezini? Nē. Tev tā vajag sēdēt diskotēkā. Kāpēc? Tad nekas nenotiks. Ar ko? Ar tevi. Tad tev nebūs maz bērniņš. À, tu negribi, lai es palieku stāvoklī? Tieši tā. <laughs> Kas tu speciālists? Labi, dod šurp. Tā ir laba doma. Māja! viss. Dzīvoklis. Dzīvoklis. Oh. Istaba. Mēbeles. Skapis. Itta! Dívánsz! virtuve, lampa. Hm? Galds! Krēsls. Kannasistaba, tuolette. Lampa. Tuolette. Vannas istaba. Vanna. Vanna. Psst. Psst. Psst. Psst. Psst. Amma. Uy, bak na. Uzun ito eh. Sagriez maizi, sieru. Ko tu skaties? Es nevaru, man jāsēž mierīgi. Tā, kur ir naži un dakši? Kas? Kur ir naži un dakšiņas? Pūli mājās. E, ko? Ai. Pagaidi naži un dakšiņa naži. Naži un dakšiņas, naži un dakšiņas. Dakšiņa. Jā. Tā esmu es, atkal es, te omīte. Oma, vecāmot jūrmalā. Mm -hmm. Te atkal es. Aha. Tas ir viņš. Kas? Mazās Ilzes vectētiņš. Ah. Un tā ir viņa telegramma. Lasi. Kur ir naži un dakšiņas? Tavs Toms. Toms. Toms. Un bija komandējumā, un te ir viņas vēsturiskā atbilda vectēvam. Hmm. Gūli mājās tava ērna. Es neko nesaprotu. Koekoek. Daarbij. Nou, ah. hm. ah, wat is het? Du slikt is minus. Gurināšana dabšiņas? Ā? Mm. Labi. Jā, es tev Ja, Bez, bez, bez mājās kaķīti. Ejam gulēt. Pēc tam abi izšķīrās. Tāda nieka dēļ? Ko tu? Vectēvs aizmirs apliet Tomas mīļo balzamī. apēdīs bez sāls. Kā es aizmirsu? Tev istabu neredzēt. Tādu puķi nekur nevar nopirkt. Andrej, tu esi ģēnijs. Mums taču mājās ir balzamīna. Mums ir divas stundas laika. Braucam! Braucam! slāpst. Viņi dzēra tevi. Uz priekšu. O, sēr Lipton Bergamons. Cik tev karotīts cukuri? Astoņas, tikai nemaisi. Man nepatīk salde. ciemiņi ir projām. Mums ir divas stundas laika. suns grib čurāt. Es viņu vietā to nedarīšu, lai gaida ilgzīt un pacīvi. <laughs> Suns nav sieva, kaķīte. Tā ir, suns par velti nerej. Nu, mierīgs, mierīgs, mierīgs, tulītiesim, tulītiesim. Klusu! Savāciet suni! Bērns nevar gulēt! Kas tur ir, Tedi? Ak, tu blēdis, rotā! Kas ir? Sunīts pačurājam! Ko? Malacis tēdi! <laughs> saimniekam vairāk tauka, jā, jā, jā, saimniekam vairāk. Tēdi, redz, kas oh! man ir. Kas vēl nebūs? Mums buļonkauls. Calma, teu não. Aizvāciet kaķus! Bērns nevar gulēt! uz gultas. Uz galda. Aiz galda. Aiz gultas. zem galda. Zem galda! Zem gultas. Pie galda. Pie gultas. Guļ gultā. Uz gultas. Uz galda. Pie galda. Uz gultas. Aiz galda. Šī īstabā tētiņš skatās televizoru. Māma virtuvē cepamai pīrāgus. Mm -hmm. Balzamīna ir te. Mm -hmm. Otrā istabā uz loga. Saprati? Bet suns? Domā par balzamīnu. Tā ir māmas mīļākā puķa un neko nedrīkst zināt. Otra homa. Tēdi, tēdi, labs, labs, labs, labs, labs, tēdi. Tēdi, tēdi, tēdi, tēdi, tēdi. Tēdi, tēdi. Vai kāds caurvējš? Velti centies otrais man jāatrodīs. Mam? Mm? <gasps> Au! Ai! Man, man mūšācija ieskrēja. bug. Oh! Oh! Oh! E, pardon, cik ir pulkstens pasaki? Neteikšu. Kāpēc tu tā, draugs? Piedodiet, es nezinu. Paldies tev. Šaumas atslēgas brauc. O, tēdi nenāc man klāt, nenāc klāt, tēdi. Pagaid, bet tu? Pats redzi. Tiksimies lidostā. Nenokavē. Augstāk cel. Augstāk cel. Cel, cel. Es es nevaru. Jūs divi, es viens. Es tik labi. Palīdz tam pārgulēt. Uz kur stāv? Jā. Pats lejā līdz mašīnai. Ai, mamīte, piedod. Skatīties vajag. Lūdzu atvaino zēnī, noguruši. Nu, Cik es tev parādā? Veicies mierā. Neues. Wiedersehen. Ceļa policijas inspektors Naļi Vaiko. Jūsu dokuments lūdzu. Tāpēc ir bērnu pistoli, jā? Kājās! Viņš pie viss ir vainīgs! Es visu izstāstīšu, jā? Ой, мужики! gribi gaidi. Es braucu. Jūs esat redzējis? Skatos, es kādreiz spēlēju teātri. Aha. Skaties labāk uz ceļu. Nē, akmētiņi, man tas netraucē. Cik tagad Rīgā maksā taksis? 20 centību pa kilometru dienā. Un naktī? 30. Aha. Kur tu naktī brauksi? Naktī tev protežē. Viņu sen pazīsti. Es viņu labi pazīstu. Kur viņš dzīvo? Pie draugiem. Aha. Vai nauda viņam ir? Droši vien. Precējies? Nezinu. Zver? Nezinu. Zvērais iediegs man nav vajadzīgs. Kuķis viņam patīk? Patīk. Ah, <laughs> kas ir? Kā viņu sauc? Andrejs. Jauki. Mans piektais vīrs bija Andrejs. Andrejs. Vince, Vince, Vince, Vince, Vince, Vince. Viņš dzer. Viņa nedzer. Viņš ir bagāts. tagad nabaks. Objekts ir vecs. Nē, jauns un bēdīgs. Viņa ir skaista un priecīga. Objekts ir neglīts. Arno! No, tu tikai neuztraucies. Galvenais, ka tu pati esi dzīva. Par ko tu runā? Tikai neuztraucies, es te lūdzu. Vai dieviņ, kas noticis? Eju. Es viņus redzēju, viņus kapi nesa. Viens tāds tumši zaļā vēja, kā rūtotā kreklā, smuks no vaiga. Viņam bija atslēdzu un šitā puķe. Ai. Ai. Mana puķe.